En la calle sin ti, toda la noche que lo he hecho y no me iba a dormir No se puede vivir, nueve mil Imagina la fatiga que no vas a morir Sin sufrir no hay nada Dejé una carta, no había escrito nada Estaba solo, yo solo estaba Nueve mil es que, ay tu papá No 9000 es puro agua Píllame llorando agua Sal de aquí Píllame sudando cuando lo hago agua, agua Ey, píllame sudando cuando lo hago así Ey, 9000 llorando Sal de aquí Píllame llorando agua Sal de aquí, sal de aquí Píllame sudando cuando lo hago agua, agua Píllame sudando cuando lo hago así 9000 llorando Sal de aquí, sal de aquí Píllame llorando agua así Ella me ayuda cuando lo hago abajo Nueve mil Nueve mil en la calle sin ti Toda la noche que lo he hecho y no me da a dormir No se puede vivir Nueve mil, imagina la fatiga que no vas a morir Sin sufrir no hay nada Dejé una carta, no había escrito nada Estaba solo, yo solo estaba Nueve mil es que, hay tu papá No recuerdo nada Píllame llorando agua, sal de aquí Píllame sudando cuando lo hago agua, agua, ey Píllame sudando cuando lo hago así, ey Nueve mil llorando, sal de aquí Dejé una carta, no había escrito nada